senhores, nesse momento, fará uso da palavra o senhor Aloysio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Boa tarde. Nós tivemos hoje uma reunião de um mecanismo que foi criado em 2015, mas que ainda não tinha sido posto em prática que é o chamado mecanismo 2 mais 2. Os dois são o ministro da Defesa e o ministro de Relações Exteriores de cada um dos países, Brasil e Chile. E nós tivemos agora um encontro, terminamos um encontro em que nos reunimos com o ministro Ampoeiro, de Relações Exteriores do Chile, e o ministro Espina, ministro da Defesa, e do nosso lado, o ministro Silvio Luna e eu, ministro da Defesa e eu. Eu queria, antes de mais nada, reiterar o meu agradecimento aos ministros chilenos por terem comparecido aqui, aceitando o nosso convite para nós colocarmos em prática esta intenção e que é muito importante para darmos operacionalidade e vigência a uma série de, de intenções e que já é, que caracterizam a nossa aspiração de termos uma, uma relação cada vez mais próxima, de cooperação estreita e uma cooperação e uma aproximação, que são baseadas no compartilhamento de valores comuns, de objetivos comuns, não apenas no tema das relações internacionais, mas também nas relações da nossa região e também das relações eh, bilaterais. O Brasil tem, uma, tem com Chile uma relação muito antiga e é para nós uma relação prioritária e nesse encontro foi exatamente no sentido de reafirmar a prioridade e o caráter especialíssimo dessas relações. O presidente Vieira realizou uma visita ao Brasil ainda no mês de abril, no, e reiteraram os presidentes Pinheiro e presidente Temer, no encontro que tiveram agora recentemente no México, o objetivo traçado naquele encontro, que é de aprofundarmos o nosso acordo bilateral de um acordo de, de convergência econômica, de complementação econômica, que contempla uma série de aspectos que vão muito além da desgravação tarifária. Compras governamentais, questões de gênero no comércio, pequenas e médias empresas, convergência regulatória, facilitação de comércio, acordos de investimentos, acordo na área previdenciária, uma série de temas que, que vão consolidar uma relação muito estreita que existe entre os nossos países. Em matéria de defesa, nós recebemos ainda na semana passada a visita do comandante do Exército chileno e nessa semana ainda tivemos uma série de encontros na área de defesa, no nível técnico, em Santiago. Nós estamos, nós temos uma cooperação muito importante em matéria de defesa, estamos trabalhando para acentuar o nosso intercâmbio e, entre as nossas marinhas. A cooperação antártica é algo particularmente precioso para nós. É, ainda área da indústria da defesa e também na cooperação em defesa cibernética. Tivemos um encontro muito produtivo, tivemos ocasião de falar sobre as questões regionais, expressar a nossa profunda preocupação com a escalada da violência, com a escalada da violência na Nicarágua, do governo contra a oposição, contrariando um objetivo comum expresso pelo Chile e pelo Brasil na última reunião da OEA, de que houvesse um entendimento de uma busca de solução pacífica dos conflitos políticos que, que aquele país vive, assim como falamos sobre a situação da Venezuela reiteramos o nosso, a nossa visão de que a situação da crise política da Venezuela deve ser resolvida pelos próprios venezuelanos de maneira negociada, democrática e constitucional. Tivemos também a oportunidade de, assim, de, de, de trabalharmos sobre outros temas, inclusive a proposta que fiz, que foi feita pelo ministro Alguero de compartilhar os nossos serviços consulares em países onde o Brasil tem consulado e o Chile não, e vice-versa. Nós podemos ter atendimento comum aos nossos nacionais eh, na área consular. E assinamos agora estes acordos, um, que são desdobramentos do nosso acordo de cooperação em matéria de defesa protocolo de intercâmbio sobre dados e serviços de catalogação de defesa, que acabamos de assinar, e o protocolo de declaração de intenções sobre cooperação em ciberdefesa, que é uma matéria, uma vertente cada vez mais, de cada vez mais atualidade na nossa relação bilateral. Eu quero dizer que para nós foi um momento de muita satisfação, é a terceira vez que o ministro o Coelho vem ao Brasil em pouco tempo de gestão e eu quero que ele saiba, assim como o ministro da Defesa, que serão sempre bem-vindos, porque essa é a sua casa, esse é o país inteiro. É Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento fará uso da palavra o senhor Joaquim Silva Eluna, ministro de Estado da Defesa. senhoras e senhores, nossa mídia que nos acompanha. A nossa reunião, encerrada agora, reunião 2 mais 2, Ministério da Relações Exteriores, Ministério da Defesa, Brasil e Chile, ela é uma consolidação do que já fazemos quando tratamos com assuntos de defesa. Os nossos documentos de defesa tratam que o Brasil resolve todas as suas controvérsias, através da sua diplomacia. Consideramos isso sempre como sendo o plano A para qualquer solução. E todo, todo assunto de defesa considera duas vertentes, além do plano A, o segundo plano, que é o plano B. O plano B é sempre defesa, força armada. Nosso caso é uma reunião de cooperação. A presença do, do, do ministro das Relações Exteriores é, do Chile, ministro da de Defesa do Chile conosco, ele vem apenas dar rosto a uma cooperação que já é bastante intensa entre nossos países. Temos cooperação na Antártica, na nossa base, temos cooperação em missão de paz, temos cooperação em empregos de, de, de tropas, em, em, em, em assuntos de, de, escolas, de cursos, de trocas de educação militares, devemos ampliar. E assinamos, é, nesse momento, também para intensificar e ampliar o acordo na área de defesa cibernética. Esse é um tema que preocupa o mundo inteiro, logicamente, preocupa o Brasil, e queremos trocar experiências e, e aprendermos juntos, avançarmos nesse tema. Então, grosso modo, essa foi a nossa, o nosso motivo, o motivo da nossa reunião e, logicamente, trocar nossos telefones celulares, de modo que o ministro Espina possa me telefonar, me chamar a hora que quiser, para a gente trocar assunto e dar celeridade às soluções, já que o ambiente dentro do nosso país, da nossa Força Armada, já é de alta excelência. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso la palabra el señor Roberto Ampuero, ministro das Relações Exteriores la República de Chile. Muy buenas tardes. Ha sido una excelente y fructífera reunión del mecanismo 2 más 2, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa de Brasil y Chile. Quiero decirlo muy claro, Chile quiere colaborar y cooperar con Brasil. Chile quiere poner a disposición también su experiencia hacia Brasil y Chile fundamentalmente quiere aprender de Brasil, uno de los actores de la política internacional más influyentes en el mundo y una de las grandes economías del planeta. Nos sentimos, por lo tanto, muy felices y satisfechos y orgullosos de esta tradicional amistad entre los dos países que hoy se ha vuelto a profundizar y a establecer, ha logrado establecer un nuevo eh, rumbo y una nueva eh, serie de estaciones y pasos que iremos dando, iremos dando en forma conjunta. Es la primera reunión de este tipo, es por lo tanto un hito histórico en la relación entre ambos países. Este encuentro para Chile también es, una, es un símbolo de una nueva etapa en la cual nosotros seguimos estrechando las relaciones con Brasil, porque tenemos una amistad en todo el sentido de la palabra sin fronteras. Brasil, con sus 210 millones de habitantes, es el principal socio comercial de Chile en América del Sur y a la vez es el principal destino de las inversiones chilenas en el mundo. En esta reunión hemos abordado diversos temas que ya han sido mencionados por los ministros que me han antecedido. Quiero decir también que nos enorgullece mucho poder avanzar con Brasil en los temas que tienen que ver con asuntos de innovación, tecnología, género, Antártica y, como lo decía el canciller Núñez, en términos también de colaboración consular. Creo que allí podemos desarrollar un gran trabajo ayudando a Chile, a ciudadanos brasileños que se desplazan por el mundo, ayudando a Brasil a ciudadanos chilenos que se desplazan por el mundo y necesitan cierto apoyo. Em, hemos conversado sobre temas de la región, de la política internacional, temas candentes también en nuestra región, las hemos abordado y además hemos eh, analizado este acercamiento nuevo marca un hito también en la historia de la integración de nuestro continente entre la Alianza del Pacífico a la que pertenece eh, Chile y el Mercosur. Para nosotros este encuentro es central para lograr una real integración concreta, no retórica, en nuestro continente y en lo que podamos servir de puente, sobre todo para Brasil, en lo que sea con respecto a esta integración y en lo que diga relación con la Alianza del Pacífico. Chile siempre ofrece su mano eh, a Brasil y su colaboración a Brasil. Eh, quiero terminar señalando que estamos muy contentos de los avances que está teniendo nuestro acuerdo de libre comercio en estos momentos con Brasil y vemos con mucha eh, expectativa el desarrollo de este acuerdo traerá beneficio para ambos países y se ha ido cumpliendo la agenda que en estos momentos se está analizando en Santiago y nos llena de optimismo para poder firmar pronto un acuerdo que va a facilitar las relaciones de tipo económico, comercial y general, de todo tipo, entre Brasil y Chile. Muchas gracias. Senhoras e senhores, nesse momento fará uso da palavra o senhor Alberto Espina, ministro da Defesa Nacional da República do Chile. Muy buenas tardes. Quero, em primeiro lugar dar-lhe as graças ao Senhor ministro de Relações Exteriores de Brasil, um país hermano, al igual que o Senhor ministro de Defesa Nacional por todas las gentilezas, atenciones con que nos han recibido, la franqueza con que hemos hablado de distintos temas y en el ámbito de la defensa los acuerdos que hemos eh, alcanzado. En primer lugar, señalar que las Fuerzas Armadas y la Defensa de Chile, con las Fuerzas Armadas y la Defensa de Brasil, son y tienen la decisión de trabajar conjuntamente, colaborar permanentemente. Somos países hermanos, somos países que queremos profundizar la colaboración en el área de la defensa y en el área de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y la defensa de ambos países deben trabajar unidas, deben trabajar juntos en los desafíos y las misiones que tenemos. En lo específico, quisiera destacar muy sinceramente la declaración de intenciones que hemos suscrito entre Brasil y Chile en el área de la cooperación de la ciberdefensa. Los ciberataques son hoy día el mayor enemigo que las democracias puedan enfrentar y que países como los nuestros suscriban una declaración de intenciones es muy importante porque nos va a permitir unir nuestros esfuerzos para materias tan relevantes como la investigación conjunta de la ciberdefensa, el desarrollo de proyectos, entrenamiento para unidades de ciberdefensa, formación de capital humano y cualquier otra actividad que de común acuerdo realicemos llevar adelante. Esta es la primera vez, como dijo el canciller Ampuero, que tenemos la reunión del 2 más 2 y lograr este acuerdo es extraordinariamente relevante para ambos países, porque nos va a permitir trabajar unidos en un área muy relevante que recibe defensa. Y en segundo lugar, también hemos acordado que nuestros equipos avancen para lograr en el próximo tiempo un acuerdo en las materias de desastres y catástrofes, porque trabajar unidos en esa área va a tener una enorme importancia para ambos países. Finalmente, hemos recibido también de parte de nuestro país hermano Brasil toda la información y antecedentes que ellos tuvieron en cuenta para la construcción de su base antártica, porque para nosotros esa información tecnológica y que permitió tener a Brasil una base antártica de alto nivel nos va a servir para la remodelación y reestructuración íntegra de nuestra base Eduardo Frei en la Antártida. Así que muchas gracias, ha sido una jornada muy productiva, muy provechosa y esperamos seguir profundizando las relaciones entre ambos países. Viva Brasil, viva Chile. Muchas gracias. Está encerrada esta ceremonia.